Ah, por volta de 1950, ah, o São Paulo, com a sua visão ampla que sempre teve, resolveu que teria que fazer um bom estádio de futebol. Em São Paulo havia o Pacaembu, né? mas aí é, o São Paulo pegou um, um, um jovem, ainda jovem arquiteto, né? é, porém extremamente promissor, que era o Artigas, e pediu para ele fazer o estádio de São Paulo. O Artigas, então, usou, é, usou todo aquele conhecimento dele que, que ele tinha de estrutura, né? e fez umas estruturas extremamente simples, né, mas muito eficientes e que deram uma visão né, para quem está de fora, né, aquelas estruturas, né, e fez o estádio redondo, né, uh, e que se constituiu no, no maior estádio de São Paulo, até hoje. Né? E então você vê uma conjugação de, uns, de um clube que vê o futuro, um arquiteto né, extremamente importante. É, fizeram uma coisa que 50 anos depois né, da sua construção continua sendo né, o grande estádio de São Paulo. Né? E agora, só não vai ser sede é, para, para o Mundial, porque São Paulo não entrou no esquema da FIFA e da CBF, né? mas que seria o grande né, estádio de São Paulo para sediar aqui na cidade né, a Copa do Mundo. Né? E é, é, é, é um estádio né, que se manteve né, com características muito importantes né, da cidade. Uh, eu acho que a questão da estrutura, né? depois a questão né, dos andares, dos vários lances né, da arquibancada, são coisas muito características e fortes desse estádio.